hey, y'all, come look at this. ये देख चल बोजड़ी के प्रैंक <laughs> हो गया आपके साथ मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं चिंगारी कर बैठा बदन पे कपड़े तक जिंदगी मस्त तब समंदर पास से बोले बस्ता ये लड़कियां लिखती है गली गैंग छाती ठोके तू सूरज ಸುಡಿಕೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ಈ ಕಿವಿಲಿ ಗುಗ್ಗೆ ಪಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏನಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳು ಈ ಇಟ್ಗೆ ಪಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಲವ್ ಅಂತೆ ಲವ್ ಸ್ವಲ್ಪ बोजड़ी के प्रैंक हो गया आपके साथ Hey, y'all, come look at this. Damn, it's shocking. Hey, y'all, come look at this. ಎಂತದೂ ಇಲ್ಲ ಡೋಲೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿರಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಕೊರೋನಾದವ್ರ ಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಪಿಂಡ ಯಾವ ಬೋಳಿ ಮಗನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತದ ಪ್ರಾಂಕ್ <laughs> ಹೋಗಿ